Նշանակված ընդունված։ Angestellt, Դիարշավ, reiten, անիվ, հեծանիվ, Rad, այդ պատճառով, deshalb, դրանով, դրա հետ, damit, պատվեր, Auftrag, པարս պայծառ, klar, հավանաբար, անշուշտ, sicherlich, առաջարկ, անգպոր։ Չնայած թեև։ Օպոր։ Կարեջրատուն։ Կնայպը։ Պայմանավորվել։ Վապրիրը։ Ժամանել, տեղ հասնել։ Այն այնտրեֆն։ Ներմ սեմ։ Կնապ։ Բաց թողնել։ Բապասն։ Չոր։ Թոքն։ Չորացնել։ Թոքնը։ Համտեսել։ Շմեքը։ Հոսել, թափվել։ Ֆիսանդ։ Արտահայտություն։ Օստրուկ։ Այդ մասին դրա համար։ Դրան։ Նա դրան մասնակից է։ Er ist daran beteiligt։ Ահա։ Իմ հերթը դեռ շատ հեռու է։ Ich bin noch lange nicht։ Դա ինձ համար շատ կարևոր է։ Es liegt mir viel daran։ Պատմել։ Erzählen. Առողջ լավ։ Wohl. Հավասար նույն։ Egal. Միևնույնն է ինձ համար։ Es ist mir egal. Երբևէ, երբևիցե։ Jemals. Միասին իրար հետ։ Miteinander. Վերջապես վերջնական։ Schließlich Զարգացնել։ Entwickeln Հիմա արցանցրալի։ Doof Արկելել խափանել։ Sperren Որդեգրել։ Stadt Լուրջ լուրջություն։ Ernst Մենք երկուսս։ Wir beide Այս սելը լավ այն էլ։ Beides ist gut. Զգացում, զգացմունք։ Das Gefühl. Այնուամենայնիվ։ Doch. Իհարկե, ինչ խոսք։ Ja doch. Անցկացնել, վատնել։ Verbringen. Մի պահ պատկերացրու։ Stell dir mal vor. Խռմփալ։ Schneiden. Ավելացնել, ավելին տալ։ Zugeben. Հիասթափեցնել, հուսախափանել։ Enttäuschen. Հանդարտություն, հանգստություն։ Ruhe. Վստահություն։ Vertrauen. Իսկական զուտ։ Echt. Այդ մասին։ Darüber. Քննարկել, մանրամասն խոսել։ Besprechen. Քննարկում։ Besprechung.